βιόμετα τι παρεσάουλο Χεσούγια είναι άνιε του τυρκουσινινό την ανεμαχάιτα νίνο τύρο σασερδότε από τόρο κάπου βαά. Το πισύρο τύρο χώα που είναι ως ενίσυνία σασερδότε από τόρο ρε. Χώα που είναι βάγα γυρέ γυρτούα τη πουνικίτηρε. Τι πουνιπού μουαμά μου χωαπάγιοτσεν γυρσε τι πουνιμένε μουντου τύρο μένε δαμάσκο που βαΐτα. Το πισύ χουδιού μασαμάνι μποέαβου σε που Jesus yaina mua numia khne bokasu ku tinare nyaa dute onpu Jerusalén pu namahre tuataita. Ni sinia Saulo sacerdote aptore. Ti punine natu se tiro wa Damasco kai tosiru ka achibaro muano pu maskuano kan sister ka boroa tirore. Maskuano kan toa sister ka boro chita tiro yapa pu bora kasiro onse ni durku chitoa. Saulo, Saulo, dok sa ke me ye da nya na jo hari, me ye me ne su ke ye da ye tia ra ke me ba si ta nya na je de ra. Ni no kwata. Pektoro biro bar hi hari me. Ni sini tu nya Saulo se. Ye ta hi ha Jesu me nya na jo ru kuriro. Ni a ha, Jesu Saulo re. To ane chen o se ni sini tu a ha, Saulo. Pektoro, dok sa ye jo chen kama hari me ni a Saulo. Wa ka de ka ga me e. Mah ka pu wa ga ti mah ka pu me se che to mah ka i ro me jo ti re ja u ro ka me ne. Ni a Jesu Saulo re. To ane che Saulo me ne mah ka i na se to dur ku a di ta re te o a. Yo me ta Jesu se re ni era. To a wa che ni a ku i a ti na dur ku mah se ra. Ahiro Saulo ja papu kwa di ro wa kar ka to nye che to kapali bahuera. Ayatina toamo Damasco pu tama kaba tirore. To tiro tiro tiada chovaro neñera chiera nesinera tia. Ayo Jesús Jesús topueriro Ananías mamá tiriro Damasco hijia. Ahiro Jesús tía Ananiane. Ambajuaro once nipsua tirore. Ananias, hima harimu. Nia Jesús. Himaha. niye tía andanía tirore. Toaniche Jesús se once niya ua tirore. Postori ma mama tiri ma pu vaga. A vaga puda ya bu pu kiro tarso mascariro solo mama tirore mascanga. Tiro kwa maskene sinino nika. Tiro kano pure tirore muyua tire nyotu suyu. Once hiere nyere tiro. Mu mu amo mascanine tiro buidu payo. yo. tok pari no awache nyure tiro tok hanopure ni a Jesús andaniane toaniche tioro anania se e onse ni yetia putoro tiro mujainare noinare Jerusalem makainare nyunya no joa ha muhayuti haji masa yure ani yaure ajoa o khre tiro hi phitinam ere khamainare pere sujoa rotaro ni yuti sacerdote apuitó a tirole a yoa dustiyuti. Ni yetia anania jesure. Toanichin Jesús se once ni yaua tirole. Tiro Saulo se yebeseri rojira. Tiro ya buere judío masanjera inane tipuetoare ahi chen Israel masakane bueroka. Ahi kubaga mu. Payutare yeyare yoaro tiro ñano yuduroka. Tire tirore masenjen yoaita. ni a Jesús Ananiane. Toanin baro Anania se va se Saulo tohiri puisan. Pues sa se tomamos Saulo boidu payo once ni yaua tirore. Coyeru Saulo, mungaspare muñito se, Espíritu Santo muemene tojito se, todos tiriros se ta jesu se, maniputoro Jesús se, maapu muere bajuariro yure vascare. Ni yaua Anania Saulore to Chita tokpali de vaina teni Yuarose, se bahua tokpali puma ah, panabora Chinia, saulo to Sirbaro, silbaro tomacar que se pairo se tiro de bautiza tiro to bautiza tu tiro se tualiro va ayo a saulo manda cholica damasco mascaina jesús ya menejía